mau perjalanan ziarah ke makam wali Jawa Timur yuk kita ikuti perjalanan kami ya kondisinya siap masuk YouTube Oh Pak Yai ya. ya gano? ya me lo pongo una,

Eh, kabumin sarapannya ini. Maklum. Enggak ya. pernah terawat, nggak ada yang bersih. Kotornya minta apa? Tapi tetap jujur. Siap, siap. Siap Pak Bos. Enggak, takut. ¡No, no, que no Hear me now.